О, халикет, блядь! moleque. было, конечно, километров пять назад подождать кого-нибудь. Но как кровь из мозгов вытекла, просто э, думать нечего. Ёбаный рот этого Сергея. Стоп. Сколько тут? Раз, два, три, четыре. Блин. Не, ну мне надо было, конечно, дождаться какую-нибудь группу, ехать за ней, но у меня к тому... я один ехал вообще просто. Но у меня к тому времени все это, как кровь из мозгов отлегла, думать было нечего. От вас я совсем-совсем оторвался перед, в общем, на подъезду к Павелецку. Ну, что-то уговорили, да, Блять. А вы там вдвоем решали, да? Не-не, группа из трех человек, это, кто это был? Ну, они вдвоем ушли от меня, и я... Кто там без рук все время ездил? Кто вам разрешал вообще? Ломаешь 1000 здоровый, стой. Да,